kung nagsisimula ang misa, marami nagtatanong sa akin, bakit ano ba ang ibig sabihin ng insenso, yung iniinsensaryuhan yung altar. Sa Biblia, pag nami-mention ang incense, ang nangangahulugan niyan ay isang panalangin na umaakyat papunta sa langit. Yan ang, uh, at uh, minsan sinasabi pa, sweet, uh, with sweet uh, smelling and incense. Ibig sabihin na tayo ay nandito at gusto nating iparating ang ating mga panalangin dito sa gitna natin sa pamamagitan ng isang bagay o hindi isang bagay, kundi isang katotohanan na sa gitna natin ay ang ating Panginoong Hesus. Ang altar ay yan ang nag uh, nagpapakita sa atin na si Jesus ay nandito sa gitna natin. Hindi ilang iyang isang mesa kundi ang tawag niya ay altar. At sa kwento sa Old Testament, ang altar ay talagang isang bato kung saan inilalagak diyan ang iaalay na sakripisyo sa Panginoon, sa Diyos, ayon sa kautusan ni Moises. At ano ang inilalagak diyan sa altar na isang malaking bato ang isang hayop na pinatay. At siya ay sinusunog at yan ang ang uh, makikita ating smoke na umaakyat. Yan ang ating mga panalangin sa pamamagitan ng sakripisyo. Sa Old Testament ito. Nandito na tayo sa New Testament. Hindi yan inalis ng simbahan kundi talagang binigyan ng malaking karangalan itong altar na nandyan sa gitna natin. Hindi yan pinapatungan ng anupaman kung hindi sapagkat diyan mangyayari itong sakripisyo ng ating Panginoong Jesus. At uh, iyang kanyang sakripisyo ay iyang panalangin at alay sa Diyos na kaisa-isa at tanging katanggap-tanggap sa Diyos. Diyos Ama. Iyang pagsasakripisyo ng ating Panginoong Jesus na mangyayari diyan sa ating altar. At iyan, dahil diyan, makikita natin na talagang gusto nating bigyan ang pare nga ay hindi lumalapit yan pagsimula. Doon siya sa, sa gilid sapagkat magsisimula siya. Ang nagsisimula ay ang ating Panginoong Hesus sa gitna natin. Ang pare ay siya lang ang mamumuno doon sa sasabihin ng tao pero hindi siya ang center. Ang center ay ang ating altar o ang ating Panginoong Hesus. Ang pare pupunta dyan hindi na siya ang pare na nakikita nyo sa akin kung hindi siya ay i sabi nga sa Latin o in persona Christi, siya ay nasa katauhan ng Panginoong Hesus na siya ay lumalapit diyan sa altar. At diyan sa katauhan niya bilang si Kristo in persona Christi, tinatanggap lahat ng iyong mga panalangin at mga pagsasakripisyo at mga hain at yan ay inilalagay sa kamay ng pari sa in persona Christi. Si Kristo ngayon ay buhay. Si Kristo ngayon ay isinasa ngayon. Yan ang yan ang aking uh, salita na gusto ko ba maalala nyo. Isinasa ngayon hindi na natin ginugunita siya noong naka, ginawa niya nakakalipas sa panahon, kundi ngayon nandito na siya. Tayo'y kumakanta para sa Kanya. Iyan ang katotohanan ng ating pananampalataya. Ito ang katotohanan na ginagawa natin ng matagal ng panahon more than 500 years. At hindi tayo nagsasawa, hindi lamang dahil tayo ngayon ay namamanata at gusto nating makumpleto ang nine days. Hindi lang yan. Kung hindi tayo ay talagang lumalapit. Kung makikita mo, kung kayo nandito, makikita mo, tayo ay nagkakaisa. Isa na lang ang nandito ngayon. Hindi na nag, uh, parang kanya-kanya ito. Kung hindi, gusto nating maging isa. Kahit sa ating tingnan ang mga panalangin yan ng pare, yan ay talagang sa pagkakaisa. Tayo ay nabubuklod na. Ano ang buklod sa atin? Itong panalangin, itong sakripisyo ng ating Panginoong Hesus na gusto nating magka, magkaroon ng bahagi dito at tayo rin ay mag-aalay ng ating sariling mga sakripisyo, panalangin at mga alay. Alam ninyo na sa kasaysayan ng simbahan at ng mundo, ang gusto talaga ng Diyos tayo magkaisa, pero ang ginagawa ng, ng Diablo, ng demonyo, ay tayo'y magkawatak-watak, hindi tayo magkaisa. Yan ang ginagawa ng Diablo. Nang ang ating Panginoong Hesus ay nakapasok na sa ating mundo para maging tao, gusto ng Diyos na siya ang itong gagawin niya. Hindi gagawin ng tao, gagawin niya. Sapagkat hindi naman ang ating Panginoong Isus bunga ng pag, uh, pagsasama ng babae at lalaki. Hindi siya bunga. Siya ay galing sa Diyos. Kaya nga sa Simula pa lang, sabi, this is how the birth of Jesus Christ came about. Galing sa kanyang plano, ang Diyos ang may plano nito. Kaya ang tao ay hindi dito, hindi nagdidepende dito ang ating mga sariling plano para sa ating kaligtasan. Wala tayo dyan. Ang Panginoon lang. Kaya lang, ang Diablo ay gusto talagang buwagin ito. Tingnan mo, si Jose, San Jose na ikinikwento dito ngayon, maganda ang kanyang kaisipan, maganda. Sapagkat sabi niya, ayoko na mapahiya ang mahal na birhen. Gusto ko siyang lihim na hiwalayan. Lihim lang para hindi naman siya mapahiya. At kasi ikakasal na sila eh. Anong mangyayari kung sa isang lalaki, pag nalaman niya na ang isang babae ay mayroon ng tao sa sinapupunan, siyempre ang tatanong, kanino ba yan? Si Jose naman ay medyo, dahil isang tao na matuwid, medyo naunawaan niya ito. Kaya lang, gusto ni Jose na gamitin ang kanyang sariling katuwiran, sariling pamaraan upang ito ay mabigyan ng solusyon. Ano ba ito? Napakahirap naman ito na aking kalagayan. Ah, ito ang aking gagawin. Lihim ko siyang hihiwalayan para hindi siya mapahiya. Pero anong ginawa ng Diyos? Sabi ng Diyos, iyan gagawin mo, magandang kaisipan yan. Pwede natin, pwede mong gawin yan. Eh, walang, pero may isa pang mas malalim na paraan upang gawin mo ang dapat mong gawin. At sino naman ang maggagabay sa kanya nito? Ang Diyos naman. Parang sinasabihan, okay, maganda ang plano mo, pero ito ang dapat mong gawin. Ang Diyos ay nagparamdam sa Kanya sa pamamagitan ng panaginip. Yan ang pagparamdam. Ang ibig sabihin, si Jose ay isang tao na gusto talaga niyang abutin ang pinakamalalim na pinanggagalingan ng kanyang pagpapasya. At yan ay panaginip o isang ang Diyos na gustong magparamdam sa kanyang buhay. Iyan ang ginawa ni Jose. Alam nyo, kung ginawa lang ni Jose ang kanyang gustong gawin, ano bang mangyayari? Pakinggan ninyo, ito, <clears throat> sabi rito sa ating ibanghelyo, ang sinabi ng anghel, huwag kang matakot Jose na kunin mo si Maria bilang iyong may bahay. Sapagkat ang, whole, ang Espiritu Santo ang nag ang dahilan ng paglilihi niya. Espiritu Santo. At ang diyan, ang anak diyan sa sinapupunan niya, ang gagawin mo ay pangangalanan mo siyang Jesus. Ito ang dahilan kung bakit hindi maaring hiwalayan lang ni Jose si Maria sapagkat ang isang ama ay may katungkulan na bigyan ng pangalan ang kanyang anak. You are to name him Jesus. Sapagkat kung pinangalanan, kung yan ay kilalaning anak siya ay manggagaling na sa kay David. At siya ay makikilala na siya nga ang ating tagapagligtas. Kung hindi ginawa ni Hosean, ang ating Panginoon ay walang pangalan. So, iyan ang, iyan ang dahilan kung bakit napaka halaga ng pigura ng pagkatao ng isang ama. Ngayong panahon na, disidig natin na mayroong krisis sa mga pag pagkaama ng mga ama. Krisis dahil hindi nila pasensya na sa mga lalaki dahil hindi naman lahat. Hindi binibigyan ng tamang pag alaga o pagbigay ng kanyang kapangyarihan diyan sa pamilya. Ito ang gustong gusto ng Diyos. Jose, ikaw ay hindi lang karpintero. Binibigyan ka ng Diyos ngayon ng isang responsibilidad. Bigyan ng pangalan Si Maria ang magsisilang sa kanya galing sa sinapupunan ni Maria, pero sa inyong pagod, sa inyong pawis, ay papalakihin mo, papalusugin mo, tuturuan mo siya ng trabaho, iyan ang inyong katungkulan. Mahirap ito na katungkulan, kaya nga hindi na hindi na natin ma, mag, huwag na tayong magtaka kung marami sa mga ating mga ama na hindi magampanan ang kanilang tungkulin. Mahirap. Ipanalangin natin sila. Bigyan natin sila ng bigyan natin sila ng pag-unawa, bigyan natin sila ng kapatawaran at awa sapagkat iyan talaga ang kailangan ngayong panahon. Ang iparamdam na ang katungkulan, masasabi natin kapangyarihan, hindi kapangyarihan na magdiktador, kapangyarihan, authority ng isang ama upang ang pamilya ay mabuo. Sapagkat kung hindi patuloy na wawasaki ng Diablo ang ating mga pamilya. Kung bakit nagkahiwa-hiwalay ngayon ang mga mag-asawa o ang mag, nag, na wawasak ang mga pamilya, yan ay trabaho ng Diablo dahil gusto niya na hindi tayo magkaisa. Hindi natin maramdaman na tayo ay pamilya kaya pagdating natin dito, kung ang pamilya mo ay talagang buo at nararamdaman mo na ang pamilya ay isang mahalagang buhay sa iyong, bu- sa iyong buhay, pagdating mo dito sa misa, mararamdam mo, ah, kami ay isang pamilya. Hindi na may pamilya akong sarili, kung tayo ay isang pamilya ng Diyos na gustong magkaisa ang ating palaging isipin ay itayo ating palakasin kung anuman ang magpagkakaisa na nandoon. Hindi natin bubuwagin yan kung anuman yan, gaya ni Jose. Pero lagi sa patnubay ng Diyos, hindi natin maaaring hindi natin maaaring imbentuhin itong mga pangyayari. O sabihin natin, o tingnan mo, ako ay may kapangyarihan. Ako ay may kakayahan na buuhin ang aking pamilya. Wala tayong kakayahan dyan. Ang may kakayahan, ang Diyos na siyang pumapatnubay, nagsasabi sa atin na ito ang paraan para tayo ay magkaisa. At kung tayo ngayon ay nandito, manalangin tayo, kagaya ng sinabi ko na ang insenso ay umaakyat papunta sa langit na may isang mabangong uh, may mabango sa harap ng Diyos, umaakyat. Gawin natin ito lahat ngayon dito sa ating misa. Ipanalangin natin ang ating pamilya, ipanalangin natin ang ating mga ama kahit na sina ay may mga kahinaan pero sa gabay paggabay ng Diyos, sila ay lalakas, sila ay babangon at magiging isang tao na kagaya ni Jose ang magbubuo ng pamilya natin at ng ating sambayanan.